мынау қандай мұқтажса сен деле ошондой мұқтаж бер атып атабыз сен да ат өрттеп атабыз сен да өрттө америкалыктар афганистанда эмне гүл терип жүрөбү сиз жапайсыз сиз тупойсуз бисмиллахи рахманир рахим ассаламу алейкум урматтуу туугандар мен силерге бүгүн эмне үчүн мусулмандар алсыз эмне үчүн алсыз бул аябай көп көтөрүлгөн тема аябай көбі өзін ақылды ұсынып шын тегерегінде сөз қылынып келе жатқан тема мен де ошолордун қатарында эмне үчүн мусулмандар алсыз экендигин оюмду айтам бирок меники бир аз өзгөчө өзгөчө ошон үчүн аягына чейин угуңуздар көрүңүздөр мен быйыл жылдын башында умрага бир эки сапар адамдарды ташыдым жол көрсөтүүчү болуп ушу ибараттарын уюштуруп берүүгө кызмат өтөдүм жана ушунда мен бир тобумда бир бала жаңы гана намаз окуп баштаган бир э, ушундай албуттанган жаштык менен ушундай бир бала <sniffs> мен тобумда барды анан э, меккеде бир эки үч күн аябай мадинада алгач мадинага барганбыз ушундай ибадаттарды кылып ушундай таасирленип көз жашы э, анан андан ары меккеге бардык умраны өтөдүк ушундай бир демилгелер менен ушундай агай мындай кылыш керек экен жашоону мынтиш керек экен мунтиш керек экен деп ошо ачылды да алга анан бир эки үч күндөн кийин эле ындыны өчүп маанайы түшүп өзүнчө болуп калды оолактанып калды анан эми мен ар бир топтогу жамааттагы ар бир адамга маани бересиң себеби сенин карамагыңда анын маанайынан баштап тамак ашы бүт бар жогун карайсың да анан келип алдымда отуруп эй үкөм эмне болду сага маанайың жок десем мен биздин абалыбыз мындай начар деп ойлогон эмесмин дейт эмне болду көрсе ал ошол кабанын тегерегиндеги э, кварталдарды кыдырып чыгыптыр меккеде эки шаар тур жөө басып ары бери анан э, эми дүйнөнүн төрт жагынан келет мусулмандар ошол жерге э, африкадан келгендерди көргөн афганистандан баргандарды көргөн могу чыгыш жакынкы чыгыштан баргандарды көргөн ушулардын баардыгын көрүп анан кийин ушундай бир маанайы аябай түшүптүр да абсаласы сууган мен мұсылмандардың ақвалы мындай начар мындай алсыз деп ойлап отырмын ағай біз аябай көп елбіз дерлік екі миллиардқа жақын халықпыз бір діндебіз анан ушунчалык кор акыбалда экенибизди такыр элестетпеппин дейді. мен де таң калдым эмнени айтып атасың кор деп караңыз дейді, кийимдерибиз начар маданиятыбыз начар адеп аябай төмөн кир тазалық жоқ бірін бірі ушул аллахтын ыйык шарында да бірін-бірі жөөлөп кетет койчу иши кылып ушундай жанагындай бір бір өзүнө бир бейне калыптаган жана мусулмандар артта калган ел екен экенбиз деген тыянакка келіптір. ушул анын маанайын аябай түшіріптір. а мен бұға чейин мен деле так эле ошондой көрүнүштөрдү мен ал жигит көрбөгөн көрүнүштөрдү да көрөм. бирок мен мунун жообун билчүмүн жана ошол жигитке мен жооп бердим ошону силерге эч колум тийбейт ушуну силер менен бөлүшөйүн деп балким менин оюм туура эместир балким бул менин байкоом караңыздар бирөө ушундай бир мелдеш уюштурган болсо ал мелдешке чоң бір байге қойылған болса жана ошол байгени ошол мелдеште ким тирүү калса ошол алат десе эки тараптан эки баатыр чыкты эч кандай өкөсүнө эч кандай эреже коюлган жок эки тараптан эки баатыр чыкты ошол бириңди ким тирүү калса ошо алат ошол байгени деди бирөөсү бирөөсү аябай куралданган автоматы бар пулеметы бар найзасы бар қылычы бар соотторды киген ешқандай ереже жоқ чап ұр ат бітті а берки тарап жып жылаңач ештеңе жоқ қолында еш нәрсе жоқ қарағап қарап тұрған адамдар айтып э е мынау да колунда қолында соот менен бүт мынандай қорғалға мынау жеңет деп атат мынауға не жоқ келе қолын көтеріп мен жеңілдім деп қойбойбу дейді бұл жоқ деп атат мен жеңілдім демеймін деп атат мен бұны менен мұшташам деп атат бирок бұл мұшташқандай мұшташпаймын деп атат бұл берілген мүмкіншіліктің бардығын қолдана берсін деп атат атса атсын мен буйтайм деп атат чапса чапсын Менин күрөшүү жолум башка деп атат мен мусулмандарды ушундай элестетем. егер де бул бұл арақ ішпеген бұзықылық қылбаған тартпаган, тартпаған құдайын таныған ел ғой егер де менен караңгылык қараңғылық қандай ошондой күреше бер деп рұқсат беріп койгондо қараңғылықты жеңіш анчейін деле қиын емес болса керек эле мынау қандай мұқтажды сен деле ошондой мушташ бер атып атабыз сен да ат өрттеп атабыз сен да өрттө бузукулукту жайып атабыз сен да жай бузукулукту бул тарапка эмне кылса сен деле ошону кылып күрөшө бер десе мусулмандар өтө тез жеңип кетсе керек эле эмнеге арак ичпейт тамеки тартпайт ден соолугу чың дүйнө таанымы тунук а булар ууланган акыл эси деле ууланган бүт баары жогу болгон техникасы гана болгонун эске албаганда мусулмандар бат эле жалмап салмап жеңіп салса керек эле бирок мусулмандарга булар караңгылык кандай күрөштө ошондой күрөш деген буйрук жок жок сен башкача күрөш дейт алар күрөшкөндөй күрөшпө деп атат сенин эрежең бар деп атат булардын эрежеси мусулмандардын эрежеси колу буту байланган еще ал кылган нерсени кыла бербейт анын зулумдугун өзүндөй кылып зулумдук менен жооп бербейт ал зұлымдық қылсаға дұға қылады керек болса анын атқан оқторынан бұйтап қачып жүріп қарып атады өзінің мұсылмандығын сақтап қалыш үшін тіги мұсылмандығынан шығасын деп мына ушундай кыйнаган нерседе буйтап качып күрөшүп атат мына ушинтип тиренейин десе тирене турган нерсеси жок мына ушинтип колунда эч бир куралы жок болгон куралы жүрөгүндөгү аллахына болгон мухаббаты дуасы жана ибадаты ушуну менен тигиге коркунуч туудуруп атат еще тиги ушунун дуасынан ушунун намазынан сакалынан кийиминен коркот өзү танканын ичинде пулемет бүт бар жогу бар мунун ушунусунан коркот карап кой кандай сүрө ушу алсызбы ушул мусулман алсыз эмес эч нерсеси жок бүт мүлкүн алдырып койгон биз караңыздар беш жүз тонна алтыныбызды алдырып ийдик го африкадагылар эч нерсеси жок туну суусу жок мамлекеттерді ушундай бір қапшырып кирип чөмүч менен алып кетеді байлығын. анан европада жыргап жашап атат анан біздің биздин кемчендейлер аны карап туруп айтат е муналардын жашоосун карачы кандай маданият е булар акыркы үч жүз жылда мусулман дөөлөтүн тонап жүрүп байыды да кул кылып абарып жүрүп адамдарды ғана қылықтар менен мұсылман дөөлөтүн тоноду да бұлар мұсылман мамлекетін ыдыратты да бұлар торт бөлгенде бөліп бөліп бөліп белдерін өздеріне малай өздеріне құл қыздарын туалет жудырып идиш жудырып сойқы қылып не ғана қылбады да мұсылман елін анан бұлар инопланетандар инопланетяндар байыбы ошонун ичинде мынау советтер союзун қараңыздар қанша жүз миңдеген молдолор қырылды қанша миллиондаған кітептер өрттөлді қырғынды айтпа қырғынды айтпаймын мына біздің алақандай эле қырғыз елінің қан, не деген қаймақтар қырылды анын көбі белгісіз да құлақ шылтоосу менен тиги шылтау менен жоқ қолған ей динді бір моқоча қылып көрсөттү орозо кармасаң мектепте зордоп оозуңду ачат эле да биз окуп жүргөндө ушундай оозуңа нан тыгат эле кудай жок дебесең баа койбойт мынау шындай қырғында мұсылман қандай күресіп мынау қызыл қанды қырғында мұсылман қандай күресіп келді бекініп алып барып бір жерде тарабих оқып келеді бекініп алып түнде отырып хұжыраларды қараңыздар қандай жашады қышта бір қардың ізіменен таштанды бір шалды бар үйдің ішінде он жиырма баланы құранға оқытышады мына қазіргі біздің ошентіп шыққандар күресті көрдіңдер ғой қандай мынау үшін деп күресіп келе тұрғаннан кейін мұсылмандар эле динин бербей дагы эле жашап дагы эле болду биз көбөйүп алдык эми булардын биз маңкасын куюлтабыз деп атабыз жок дагы эле жылмайып Аллах сиздерге ыраазы болсун эми динге келиңиздер эми эми коюңуздар эми деп ушул ыкма менен күрөшүп келатабыз да ушул эле ыкмабыз бар биздин жеткирүү гана ыкмабыз бар жоқ сіздер мына мына жақта қырып отырсыңдар мына терроризм мына көрдіңдер тіге башын башнені жоқ қылдыңар мына жақта мындай қылдыңар мына жақта атып отырсыңдар мен сұраймын қай жерде атып атабыз афганистанда атып атпайсыңдарбы кімді атып атабыз америкалықтарды америкалықтар афганистанда не гүл теріп жүрөбү не қылып жүреді жақта иракты атып ей иракты қарашы не қылып тастады миллиондан ашық дейлік екі миллионға жақын адамды қырып тастады Жаш балдардың ішкі органдарын алып өздерінің балдарына мұң жөтелген балдарына сала бастады жөн эле қойды қырғандай эле сирияны қара не қылды сирияны американы емес же москваны емес сирияны Сирияда келіп мұсылмандарды сілер террористсіңер деп қырып еще аяққа эми билетиңер эмне болуп атканын мен айтайын дегеним мына ушундай ыкмада жашап аткан мусулман дагы да намазын окуп кудайына сыйынып бир адамдын ниетин жеп калбагандыгына сүйлөнөт карасаңар тетирисинче намазы менен сакалы менен мечитине барып окуган намазы менен коркутат ушу танка куралдар менен отурган караңгылыкты биз алсызбызбы жок мен сыймықтану мен айтамын біз алсыз емеспіз біздің күресу ықмабыз ғана қолыбызды байлайды біздің раббыбыз бізді ушундай чектегендиги үчүн силер алар кылгандай кылбагыла дегени үшін алар қылғандай кылгандай кылбагыла дегени үчүн башыбыз жетпей келесоо болып бір мунжу болуп калгандыгыбыз үшін емес ыйманыбыз бар динибиз уруксат бербейт алар күрөшкөндөй күрөшүүгө мына ошон үчүн биз алсызбыз алсыз көрінеміз мынау ұшыл чабуулду көтер алғандарға аллах бейишти вада кылып атат мынау жашоодо сабырдуулук деген ушул чыдоо менен өзүңдүн жолуңду улантасың бирок жооп бере турган учурда келет эгерде биздин ыкмабызга түшүп калса күрөшөбүз мына ушундай маселе туугандар мусулмандар алсыз эмес мен ошол жигитти кайра көчөгө алып чыгып ушунун баарын көрсөтүп чыктым мынауну мынау ажылга келиш үчүн билесиңби кандай кыйынчылыгы болду билесиңби сен ушуну бизге окшоп жөн эле бир бир жерден бир бир жарым миң долларды алып алып эле виза менен учуп келип койгон жок эмнени гана басып өткөнүн билесиңби кимдин гана колунан келет бул нерсе мусулмандын гана колунан келет муногуну муну жерге умра өтүп атканына билесиңби эмне кыйынчылыктар болду ошого карабай келди да ушул алсызбы құранда аллах тағала айтып отырады шаршап чалығып келгендер деп отырады ошол жерге демек алардын ушундай алсыз көрүнүшү бул табий себеби бул сапар оңой сапар эмес мындан кийин мусулмандар көзүңүзгө караңгы артта калган жапайы тупой болуп көрүнүп аткан болсо тетирсинче сиз жапайысыз сіз тупойсыз анын жашоо образын қараңыз қараңғылық аны қандай жүдетті қандай нүретті ошого қарабай ал сізді коркутуп атат жашоо образы менен коркутуп атат құралы менен емес танкасы менен емес аллахына сыйынган сыйынуусу менен коркутуп атат қаранғылықты. жашасын мұсылмандар салам алейкум